обана қарсы алабыз достар әрбір кішінің дуслары бардыр һәм бізнің музыкаль номер нәк турында Кем якын дус Аны. аңлап була бит. Amına bu Amına bu sözlerni siz eng yaqin do'stingizdan gina eshita olasiz. Menim uchun gazelda to'lal, ertaga o'xshasini berarman. Sen telefonni bergandan nuqson sir ishlamaydi. Яра, абойың юыладыр әлі. Берешім олайым әлі. Трусикта бар, арсен плавкиға шаған бет. Ол бет холодильникта сенікі деп ясылмаған еді. Мен сенің паладенсің олам, қоян білім мен аның білім бетсірті тұрғаны керген. Қояйынды өзімеді әс қолды бейір. Бір әлі өзім әлі, себейм әлі. Сен аңын біле ермейсің бейт. Мұнан қалу ақшаға мен сен шашыңа көзім қатқа батыр еді қаппай қырма ертеге шештірамыз біз бермеймін файл мындай оқиға ең жақын достар білен генә булырга мүмкін күз алдыгызга китерегез дискотекада болған хәл райнур райнур бізге бит кызлар керек о ана карасың ты күзне күрәсеңме У точно меники болса ха. Юк. Кара точно меники демсе. Точно меники экен, бит точно меники. О, салам Райнар. О, салам Артур. Сени бүгүн оглагы. Айда кыздар шокурабыз. Коя корыйга кимдер кызлар бар анда коя. Гүлия Усаш. О, кызык фамилия. Фамилия түгел ал. Gülşaşak Fu. Aniga Fu. Elf. Domuz firmasında işleyim. Fu. Gülbire Bomba. о қоя фоткасын көрсетелі міне қоясың ғой міне бұл бір фотоны ұяқын айтырайын кетті о гүлназ шашаша ә бұл тегі биші да жоқ заика айтушы файл дәвам итәбез. Ә хәзер спящая красавица әкиятен карап китик. Басып торабыз үч кеше. Белмибез нәрсә эшләргә. Безгә Йөрәк бит бер егет. Аны победа пәп кенә итеп. Кем минем кызны уята? Шуңа бирәм полсарства. Ләкин бар монда бер генә минус. Кем уятмый шул настоящий трус. сені ұятала енді абай абай абай мен алам мен алам мен ұяталам сен кім ну миңа әбилер үйрөтөнчү кишилерни тұрғызырға ну айда айда тургуз азыр әби үйрөткөнчө нәрсе ашыйсың сен эмне уят айде тур әлі тургуз инде тур әлі тургуз инде эй че всю домашку заложали халяр егитлер сізге мен обана команданың бірінші составы и двукратный чемпионы боламын а қазір кім бола башлайсыз а қазір ол барушы болып ішлеймін ну тамада енді әйма жоқ енді тамада түгел ол барушы ну тамада бит енді жоқ ол барушы ведущий <laughs> әйдәк жылайса бізге зал барушы сөйлесіп қараңыздар қайырлы кеш құрметті ә, енелер туғандар қамдашы әйе әйе тамада енді <laughs> қызлар біздің обана командасы ол уникаль команда бізге биыл 18 еш <laughs> ә бізге әлі 16 ғана <laughs> біз Біздің білен шығы жасады Ирек Фатхуллин һәм Обана КВН командасы.